Rocky. And kung hindi ka pa nakasubscribe eh, subscribe mo na yan. Kasi na hindi ako masaya masyado Paano masabi? Ah, ang pag-uusapan natin ngayon is, pag-uusapan natin yung paano ba maging vlogger. Yan. Paano maging vlogger. Siguro, para maging isang vlogger is dapat aktibo ka sa lahat. Yan. <laughs> Dapat maging aktibo ka sa lahat. Siyempre, maging makulit. O siguro, uh, importante dyan, maging makulit at yung mind mo is dapat kasiyahan palagi. Tsaka dapat marunong ka na mag-edit, syempre, pangatlo. Marunong ka mag-edit kasi yun yung purpose mo para mai mai ano mo, may spread mo yung kasiyahan sa vlog, di ba? Kapal na mukha mo. Yun. May limang katangian kasi yun eh. Hmm, kasiyahan, mabilis sa pag-isip, tsaka editing. At syempre, yung pakikitungo sa kapwa. Pero paalala ko lang na, sa pakikitungo sa kapwa, uh, huwag kayo masyadong magtiwala, huwag din kayo masyadong maniwala, huwag din kayo masyadong ano, makipag ano, nang tawag doon, nakipag sama-sama sa ano kasi sa mga vlogger kasi mahirap kasi kapag may sumasama sa vlog mo ano. Pero dapat naman isali mo sila. Yun. Kasi mapapanood nila yun eh, yung yung vlog mo eh. Kaya para sa akin lang. Tsaka yung panglima is i-prioritize mo pa rin yung pangarap mo. Dapat kung nag-vlog ka is yung pangarap mo is maging maging sikat na vlogger is dapat i-prioritize mo yun, itatak mo sa isip mo na magiging vlogger ako at magiging magaling ako na vlogger. Yun yun. Ah, tema, sabihin ko. Ah, masiyahin, mabilis mag-isip, magaling mag-edit, at pakikita ko sa kapwa. At ano pa yung huli? Ano yung huli? Nalimutan ko yung huli. Ano ba yung huli? Teka, isipin ko lang. Tsaka, yung pangarap mo, i-prioritize mo yung pangarap mo. Yun, mga ah, lima. Lima yun, lima lahat. Tsaka, meron din ako sasabihin kasi, nung mga last na vlog ko, siyempre masaya ako. Yung last na vlog ko kasi, ang saya nun. Mm, pagkatapos ko ng vlog, yun, merong malungkot na, meron ako na malungkot na narinig sa tayong ako yun. Eh. Maraming nagsumbong sa akin na merong nanguha ng gamit ko, merong kumuha ng pera, ganun. Kaya sa mga vlogger, pre- prioritize nyo pa din yung sa sa bahay nyo para hindi kayo manakawan. Ganun. Hey guys, hey guys, ano, yung vlog natin na to, istigin muna natin. Kasi 5 tips lang para maging isang magaling na vlogger para makuha natin, mag-gain natin kung paano maging vlogger. So yun guys, salamat sa inyong panonood. At subscribe nyo na yan. At hit nyo na din yung notification bell. Pasensya na ako, hindi ako masyadong masaya kasi seryoso tayo ngayon. Seryoso para para hindi naman masyadong masaya palagi. And guys, goodbye.